Agar brokeringizni eh, asabini ozgina o'ynagingiz kelsa, voy bu bola qandoq qilib narxlarni harakatini aniq topyapti deyishini xohlasangiz, videoni albatta oxirigacha diqqatli bilan ko'ring. Bugungi videoda siz bilan Elliot to'lqinlarini kelib chiqishi, Elliot to'lqinlarini oddiy qilib tushunishimizni Elio to'lqinlarini asosiy qoidalari, Elio to'lqinlarini ishlatilish usullari va bonus sifatida Elio to'lqinlarini avtomatik chizadigan indikatorlarni qatdan olishingiz, qanday o'rnatishingizni video oxirida aytaman. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Elio to'lqinlarini kelib chiqishi Xullas, bu ajoyib to'lqinlarni yaratuvchisi haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Demak, Wikipediyaga murojaat qilganimizda bizga quyidagicha ma'lumotlarni, ya'ni Ralph Nelson Elliot amerikalik buxgalter va muallif bo'lib, fond bozori ma'lumotlarini o'rganish, uni trader psixologiyasining siklik tabiatining tavsifi va texnik tahlil shaklini to'liq tamoyilini ishlab chiqarishga olib keldi. U moliya bozoridagi tendensiyalar va o'zgarishlarni aniqlaydi va hokazo. Tug'ilgan sanasi 1 ming sakkiz yetmish birinchi yil yigirma sakkizinchi iyul kanzas amerika qo'shma shtatlarida va o'lgan sanasi bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yil o'n beshinchi yanvar kings park nyu york amerika qo'shma shtatlari xullas oila bola chaqalari haqida to'xtamaymiz chunki bu bizga foydasi yo'q asosiy diqqatni qandoq qilib eliot to'lqinlarini paydo bo'lganiga qaratamiz asosiy va dastlabki kasbi buxgalterlik bo'lgan demak soqqani qatdan va qandoq kelishini judayam yaxshi bilgan eliot yoki bo'lmasam birovi soqasini sanash joniga tekkanidan bo'lsa kerak o'zini treyderlik rolida sinashga qaror qiladi balkim pensiyada o'tirish joniga tekkanidan ham bo'lishi mumkin buni aniq hech kim bilmaydi xullas 1930 yildan boshlab ralf nelson eliot fond bozorlarini titkillab ko'p emas kam emas 70 yillik indekslar grafikini tahlil qilib o'zini natijalarini charles j collins bilan birgalikda 1938 yilda the wave principle to'lqin nazariyasi yoki boshqacha qilib aytganimizda to'lqinlar prinsipi nomli kitobini yozadi xullas eliotni fikricha insoniyat sivilizatsiyasida hamma narsa qanaqadir o'ziga xos ritmik tartibda bo'lar ekan shuning uchun bu ritm yoki to'lqin amplitudalari deymizmi kelajakka cho'zilishi mumkin Bu esa moliyaviy bozorlarning keyingi harakatini prognoz qilishni imkonini beradi. Eliotni bu gaplari va bu chiqargan kitobi hali hayotligi paytida hech kim tomonidan unaqa jiddiy qabul qilinmadi. Bu to'lqinlarni Wall Streetda esdan chiqib ketmasligiga Charles Collins o'zini Elliot Wave Principle o'zbekchada Elliot to'lqinlari prinsipi kitobi bilan hissa qo'shadi. Undan keyin 1950-60 yillarda Hamilton Bolton to'liq Eliot to'lqini nomli kitobini chiqaradi. Xullas, Boltondan keyin Alfred John Frost bu to'lqinlar bilan qiziqib qoladi va o'zini shu yo'nalishga bag'ishlaydi. Lekin undan keyin bu mavzuni ommalashtirish va bizgacha kelishiga katta hissani qo'shgan shaxs Robert Proctor bo'ladi. Robert R. Proctor Jr. amerikalik moliyaviy yozuvchi va moliyaviy bozor tahlilchisi. bugungi kunga qadar проектор Elliot Waves bo'yicha eng yaxshi mutaxassis hisoblanadi va uning elliot.com veb-sayti bu borada dunyodagi eng yaxshi manba hisoblanadi. Erta juda ko'p ajoyib prognozlar mavjud. Misol uchun Proyektor veb-sayti mutaxassislari 2008-yildagi inqirozni u paydo bo'lishidan bir necha yil oldin muammosiz prognoz qilishgan. Xullas, nima demoqchiman? Bu insonlarning hammasi bizaga qilinishi kerak bo'lgan hamma qiyin ishlarni qilib bo'lishgan. Biz qiziqarsiga bo'lsa, bor yo'g'i shu sodda qilib chiqarilgan tizimni tushunib olish qoladi xolos. Eliot to'lqinlari qoidalari, uni qandoq ko'rinishi va shunga o'xshagan qiziq narsalarni bo'lsa, hozir siz bilan sekin ko'rib tanishib chiqamiz. Eliot to'lqinlarini oddiy qilib tushunishimiz Elliotni so'zlariga ko'ra, bozor birinchi 5 ta impuls va 3 ta correction to'lqin shaklida harakat qiladi. Bu nima degani, qanaqa u desangiz hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi 5 ta impuls to'lqinini bo'laylab tushunib olamiz. Yuqoriga yo'nalgan trend, uptrend holatidagi vaziyat. Birinchi to'lqin buqalani ishga kirishishi bilan boshlanadi qoida tariqasida bu aktivni sotib olish vaqti kelganiga qaror qilgan treyderlarni birinchi qadami bo'ladi va narx ko'tarila boshlaydi ikkinchi to'lqin ayiqli buqalani damga chiqarib ishga kiradigan paytda betta treyderlar birinchi to'lqin tugadi deb сделкадан chiqishadi va natijada narx pasayadi biroq narx pastki minimumlarni yangilamaydi va narx harakati yana o'zgaradi uchinchi to'lqin buqala dam olib bo'lishganidan keyingi yangi harakati. Bu to'lqin odatda eng kuchli va uzoq harakat to'lqini deb hisoblanadi. Bu yerda treyderlarni asosiy qismi narxga e'tibor berishadi. Oddiy qilib aytganda, bozorda hamma narsa takrorlanadi. Prinsipi bo'yicha endi hamma sotib olishga shoshiladi va to'lqin ko'tariladi. to'rtinchi to'lqin yana ayiqlarni bozorga tashlanishini va buqalarni qisqa damga chiqarishini ko'rsatadi oldinroq sdelkaga kirgan treyderlar yana sdelkalarni yopishga va foydalarini tezroq chiqarishga kirishadi beshinchi to'lqin buqalar dam olib bo'lishgandan keyingi oxirgi harakati bu to'lqin tendensiyaning eng yuqori nuqtasi barcha aqlli treyderlar allaqachon sdelkalardan chiqishga ulgurishadi va narx faqat his tuyg'ular va tendensiya abadiy davom etishiga ishonadi ishonchi borlar tomonidan ushlab turiladi bularni hammasi trend bo'ylab harakat qilayotgan asosiy 5 ta to'lqin hisoblanadi uni davomi sifatida hali 3 ta correction to'lqinlari keladi keling shu 3 ta correction to'lqinlarini bo'laylab tushunib olamiz Adashib qolmaslik uchun bu to'lqinlarni belgilashga harflar ishlatilgan. Bular A, B va C. A to'lqin buqalarga qarshi ayiqlarni hujumini bildiradi. Sdelkalarni foyda bilan yopgan treyderlar endi bozorni qarama-qarshi tomonga harakatidan foydani qidirishadi va oldingi aqlli buqalar sekin ayiqlarni roliga o'tishadi. B to'lqin endi ayiqlarning hujumini jiddiy qabul qilmagan buqachalar ishga kirishadi hali hammasi oldinda deb sdelkalardan chiqmagan yoki yana narx ko'tariladi degan umidda sdelkalarni ochgan treyderlarni oxirgi kurashini ko'rsatadigan to'lqin C to'lqin vaziyatni ayiqlar to'liq qo'llariga olgan payta. bu xaridorlarni umidi bir tiyin bo'lib sdelkalarni zarar bilan yopishlari bilan tugaydigan to'lqin hisoblanadi Biz hozir elio to'lqinlari patterni uptrend holatidagi harakatini ko'rdik. Endi shu downtrend holatidagi harakatni ham bo'laklab ko'rib chiqamiz. Pastga yo'nalgan trend, downtrend holatidagi vaziyat, birinchi to'lqin ayiqlarni ishga kirishi bilan boshlanadi. Qoida tariqasida bu aktivni sotish vaqti kelganiga qaror qilgan treyderlarni birinchi qadami bo'ladi va narx pasaya boshlaydi. Ikkinchi to'lqin buqala ayiqlarni damga chiqarib, ishga kiradigan payti. Betda treyderlar birinchi to'lqin tugadi deb chiqishadi va natijada narx ko'tariladi. Biroq narx yuqori maksimumlarni yangilamaydi va narx harakati yana o'zgaradi. 3-to'lqin ayiqlarni dam olib bo'lishganidan keyingi yangi harakati. Bu to'lqin odatda eng kuchli va uzoq harakat to'lqini deb hisoblanadi. Beta treyderlarni asosiy qismi narxga e'tibor berishadi. Oddiy qilib aytganda, bozorda hamma narsa takrorlanadi prinsipi bo'yicha endi hamma sotishga shoshiladi va to'lqin pasayishda davom etadi to'rtinchi to'lqin yana buqalani bozorga tashlangani va ayiqlarni bo'lsa qisqa damga chiqishi kuzatiladi oldinroq sdelkaga kirgan treyderlar yana sdelkalarini yopishga va foydalarini yana chiqarishga kirishishadi beshinchi to'lqin ayiqlar dam ob bo'lishganidan keyingi so'nggi harakati bu to'lqin tendensiyaning eng pastki nuqtasi barcha aqlli treyderlar allaqachon sdelkalardan chiqishga ulgurishadi va narx faqat his tuyg'ular va tendensiya abadiy davom etishiga ishonchi borlar tomonidan ushlab turiladi 5 to'lqinli impuls tuzilishidan keyin yana 3 to'lqinli korreksiya mavjud boya aytganimdek adashmaslik uchun bu to'lqinlarni belgilashga harflar ishlatilgan bular a b c demak a to'lqin ayiqlarga qarshi buqalani qattiq hujumini bildiradi sdelkalarni foyda bilan yopgan treyderlar endi bozorni qarama qarshi tomonga harakatidan foydani qidirishadi va oldingi aqlli yig'ila sekin buqalani roliga o'tishadi. B to'lqin. Endi buqalani hujumini jiddiy qabul qilmagan ayiqchilar ishga kirishadi. Hali hammasi oldinda deb sdelkalardan chiqmagan yoki yana narx pasayadi degan umidda sdelkalarini ochgan treyderlarni oxirgi kurashlarini ko'rsatadigan to'lqin. C to'lqin. Vaziyatni buqala to'liq qo'llariga olgan paytda Bu sotuvchilarning umidi bir tiyin bo'lib, сделкаларni zarar bilan yopishlari bilan tugaydigan to'lqin hisoblanadi. Chumolishimiz uchun. Xullas, Elliotning o'zi bu to'lqinlarda birinchi navbatda treyderlarni hissiy va psixologik holatini ko'rgan. Hozir srazu aytishim kerak, mavzuni diqqat bilan chalg'imasdan ko'rishimiz shart bo'lgan qismiga o'tamiz. Chunki iloji boricha diqqatni jamlaymiz. Eliot to'lqinlarining asosiy qoidalari Ralf Eliotning to'lqin nazariyasining asosiy qoidalari quyidagilardan iborat. Birinchi to'lqin yangi tendensiyaning boshlanishini va correctiondan keyin tendensiyaning davom etishini anglatadi. Ikkinchi to'lqin bu narxning birinchi qaytarilishi. Ralf eliot ikkinchi to'lqin hech qachon birinchi to'lqin boshlanadigan nuqtaga yetib bormasligini ta'kidlaydi. 3-to'lqin odatda barcha to'lqinlarning eng kuchli va eng uzunidir. eliotning klassik nazariyasiga ko'ra, bu 3-to'lqin qolgan to'lqinlardan qisqasi bo'lishi mumkin emas. 4-to'lqin yana bir orqaga qaytish. Ralf eliot 4-to'lqinni birinchi to'lqin o'tgan hududga kirmasligi kerakligini ekanligini aytadi 5 to'lqin siklning oxirgi impuls to'lqini uning davomiyligi 3 to'lqinning davomiyligi bilan bir xil bo'lishi mumkin a b va c to'lqinlari correction 3 ta to'lqinidir a to'lqin birinchi to'lqinning boshlanish darajasidan pastga tushmasligi kerak b to'lqin 5 to'lqin tugagan darajasidan o'tishi kerak emas c to'lqini ham birinchi to'lqinning boshlanish darajasidan pastga tushmasligi kerak Bularni hammasi birinchi qarashda вообще qiyin ko'rinishi mumkin. Men sizni tushunaman jigarim. Bu narsalarni 2-3 marta chizib takrorlab ko'rsangiz, tez yodda qoladi, xavotir Uni ustiga erinchoqlikni hech kim admin qilmagan. Shunga oldinda hali avtomatik Elliot to'lqinlarini chizadigan indikatorlar kutyapti bizani. Hozir sdelkalarni qayerda ochishimiz kerak degan savolga tez to'xtab o'tamiz-da, keyin hammasini qayerdan olishingiz mumkinligini ko'rsataman. Xullas, chalg'imang. Elliot to'lqinlarini ishlatish usullari. Elliot to'lqinlarini qaysi timeframelarda ishlatishimiz kerak? Buni asosiy kitobida keltirilgan timeframelarga bo'ladigan bo'lsak, bu 1 oylik, 1 kunlik va 1 soatlik frame'lar. Ularni hammasini multiframe usulida ishlash deymiz. Agar u mavzuni ham o'rganishni xohlasangiz, unaqada qada kutaman. Keling misol qilib, manga amerika qo'shma shtatlarini ko'rsating desam manga shaharingizdan turib o anavi tomonda demaysizu yo'q uni yer sayyorasi xaritasidan topib ko'rsatasiz to'g'rimi endi shu aqshni nyu york shahrini ko'rsating manga desam butun mintaqani qanaqadir nuqtasini ko'rsatasizmi yo'q uni amerika qo'shma shtatlari xaritasidan qidirib topib ko'rsatasiz manga to'g'rimi endi shu nyu yorkdagi ozodlik haykalini manga ko'rsating desam butun aqshni xaritasidan qidirasizmi yo'q albatta uni nyu york xaritasidan qidirib topasiz buni hammasi uzoqdan tushuntirish bo'lsa ham bizani ishimizga ham shunaqa ishlaydi hammasi oldin katta time framelardan boshlab kichkinarog'iga o'tamiz undan keyin ishlaydigan time framega o'tamiz elliot qoidalarini yaxshilab eslab qoling deganim bekorga emas edi chunki qoidalarni o'zi bizaga сделкаga kirishimizni nuqtalarini ko'rsatadi birinchi variantda сделкаga kirishimizni oson usuli ikkinchi to'lqin hosil bo'ldi deylik qoidada bilamiz ikkinchi to'lqin birinchi to'lqin boshlanish darajasiga kirishi mumkin emas. Shundan kelib chiqib, сделканы trend bo'ylab ochamiz va stopni birinchi to'lqin boshlanishiga qo'yishimiz mumkin. Bu analizimiz aniq ishlasa, bu bizga butun uchinchi to'lqinni ushlashimizga imkon beradi. Ikkinchi variantda сделкаga kirishimiz oson usuli. Misol uchun ikkinchi to'lqinni o'tkazib yubordingiz. Uchinchi to'lqin tugadi deylik. Bunda ham o'ziga xos foydalansa bo'ladi. Bu misol uchun uchinchi to'lqinchalik foydani kattasi foydasini keltirmasa ham yo'qdan ko'ra deganiday yana eliot qoidalariga qaytadigan bo'lsak to'rtinchi to'lqin birinchi to'lqin darajasiga kirishi mumkin emas shu holatdan foydalanib biza ham asosiy trend harakati bo'ylab beshinchi to'lqinni ushlash uchun сделкаga kiramiz stoppa bo'lsa birinchi to'lqin tugagan darajasiga qo'yamiz uchinchi variantda сделкаga kirishimizni oson usuli beshinchi to'lqinni qo'ldan chiqargan bo'lsangiz zarari yo'q bizda hali a b c to'lqini bor bunda biz A to'lqinini ushlashga harakat qilishimiz mumkin. Agar stop 5-to'lqin darajasiga qo'yadigan bo'lsangiz, unaqada bizga C to'lqinini ham ushlash imkonini beriladi. Chunki qoidada yozilishi bo'yicha B to'lqin 5-to'lqin darajasigacha ko'tarila olmaydi. Xullas, biz shu 3 ta сделкаga kirish nuqtalarini eng sodda usulida bo'lsak bo'ladi. Aha, bo'ldi. Hammasini qoida bo'yicha qilsam, demak bugundan сделкаlar 100% plyusda yopiladi degani emas bu. Bu yerda 100% ishlaydi qiladigan narsani o'zi yo'q. Shunga risk menejment qoidalarini esimizdan chiqarmaymiz. O'ylaymanki, bugungi mavzudan keyin grafiklar ko'zingizga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Bonus. Xullas, bonusga keldik. Elliot Waves indikatorini qatdan olishingizni videoni oxirida aytaman degandim. Mana marhamat. Video ostida Dado Trader Instagram sahifasiga o'tasiz, unda storiesda va aktuali bo'limida qatdan olishingiz mumkinligini ko'rsatganman. Shunga vaqtni bekor ketkazmasdan tezroq o'tib, indikatorni olish usulini va uni o'rnatish usulini ko'rishingiz mumkin. Jonila omon bo'lsin. Sizlar bilan Dada bo'ldi.